खालि रवि भनेर छ दौड्या छ युवराज सबलको कामै रवि राति सुत्ने बेलामा पनि रवि रवि भन्दै सुत्छ होला कि राति निदाउने बेला पनि म चाहिँ डराउँदैन म जेल बस्न तयार छु तर म युवराज सफललाई चाहिँ मैले सबक चाहिँ सिकाउँछु नै म चाहिँ बरु जेल जान्छु होइन बरु मैले गल्ती गरेछ भने चाहिँ फेरि मलाई प्रमाण देखाउनु पऱ्यो नि त रवि लामसेनले मलाई कति पैसा दिएको रहेछ त्यो प्रमाण नदिएसम्म त कहाँ म छोड्छु त नि मलाई तर्साउनु खोज्या होला अरू तर्सेला होइन पवित्र लामा चाहिँ तर्सिँदैन फेरि कुनै पनि हालतमा तर्सिँदैन आदरणीय दर्शक यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अभियन्ता तथा पत्रकार पवित्र लामा म्याम यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु तपाईँले युवरा सफल विरुद्ध उजुरी लिएर जानुभयो यो उजुरी कहाँ लगेर जानु उजुरी टेकु प्रहरी परिसर टेकु परिसरमा यो कस्तो मुद्दा कस्तो निवेदन हो यो खासमा यो चाहिँ ठाडो उजुरी हो अब यसमा चाहिँ मैले सबैसँग सल्लाह लिएर नि गरेँ हो अब यसमा पनि छलफलको क्रममा उहाँले मलाई जुन प्रकारले आरोप लाउनु भएको छ त्यो आरोपको प्रमाण उहाँले दिन सक्नु भएन चाहिँ भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट अर्को प्रोसेस चल्छ फेरि कस्तो आरोप लगाउनु भएको थियो युवराज सफलले यस्तो हो युवराज सफल भनेको रवि लामिछानेको विरुद्धमा मुद्दा हालेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको व्यक्ति होइन दुनियाँले उसलाई गाली पनि गरिरहेको थिएँ मऱ्यो रिप हार्दिक श्रद्धाञ्जलीदेखि लिएर अनेक गरिरहेको थियो होइन त्यो समयमा चाहिँ युवराज सफल सफल जे भयो नि एक प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा छाएको व्यक्ति त हो नि त उसलाई मिडियाले पनि त्यही अनुसारले कभरेज गर्यो भनौँ न होइन त्यो हुने क्रममा युवराज सफल कहाँ जान्छ के गर्छ उसले गलत गर्छ कि सही गर्छ कि के गर्छ भनेर मिडियाले खोल्नु त्यो मिडियाको अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो कि तपाईँ पनि पत्रकार होइन र मैले के खबर मैले परिवर्तन मिडिया सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के खबर प्राप्त भयो भने नरनाथ गौतम र उहाँको झडप परेको रहेछ होइन एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा त्यो समयमा चाहिँ नरनाथ गौतमले पिटेर चाहिँ युवराज सफल चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा मैले सुनेँ त्यसपछि मैले युवराज सफलको अवस्था त बुझ्नु पर्यो जनतामाझ त मैले देखाउनु पर्यो नि त के रहेछ भनेर होइन त्यसपछि मैले उहाँलाई कल गरेँ स्वयं उहाँकै मुखबाट सुन्नु पर्यो भनेर परिवर्तन मिडियाको माध्यमबाट गएको है फेरि म जस्ट एउटा पवित्र लामा भएर गएको होइन त्यो समयमा चाहिँ संस्थाको तर्फबाट हजुर संस्थाको तर्फबाट जाँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने क्रममा चाहिँ उहाँ आफैले रवि लामी छानेको कुरा निकाल्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले झन् प्रश्न थप्दै गयो होइन पब्लिकले गरेको प्रश्नको आधारमा मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दै गएँ कस्तो संवाद थियो थोरै भन्न मिल्यो संवाद चाहिँ कस्तो थियो भने अब त्यो परिवर्तन मिडियामा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन र त्यहाँ चाहिँ अडियोमा चाहिँ के भनेको छ भने अब जस्तै तपाईँले गरेका कुराहरू पछिल्लो समय असफल पनि हुँदै गएको छ होइन तपाईँ त्यो ठोकुवाको साथ भन्दै हिँड्नु भएको थियो भन्ने प्रकारका प्रश्नहरू उहाँमाथि होइन र पब्लिकले पछिल्लो समय हुलिया चेन्ज गरेर चाहिँ के अरे साम के अरे बाहिर छाएको छ है युवराज सफल भन्ने प्रकारका प्रश्नहरू गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले प्रश्नको जवाब दिन नसकेर रवि लामी छानेको डलर खाएर चाहिँ रवि लामी छानेको बचाउ गर्ने कति पैसा खाएको छ भन्ने कुरा मसँग प्रमाण छ प्रमाण छ भन्दा छ भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि उहाँले मलाई ए यो रातको समय केटाकेटी होला बच्चा बच्ची होला केटाकेटीलाई खुवाउन जाऊ यताउति भनेर भन्नुभयो कि अनि ठुलो स्वर नगर्नु अदालत जाऊ मुद्दा हाला कानुनमा जाऊ ओहो कानुन अदालतभन्दा ठुलो युवराज सफल युवराज सफलको खल्तीमा हुँदै यो देशको कानुन हो क्या भन्नु न होइन यो कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्छ नि मान्छेले छैन भने क्या तर युवराज सफल चाहिँ को त जसलाई चाहिँ चलाउनै नहुने रे होइन अनि उसले कानुन पनि उसकै हातमा रे अदालत पनि उसकै हातमा रे भन्ने प्रकारले उहाँले त्यस्तो कुरा गरिसकेपछि हामी त एकपटक त कानुनमा त जानै पर्यो के रहेछ त कानुनी हिसाबले कानुनी भाषाले युवरा सफललाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त होइन उसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दो रहेछ कि नलाग्दो रहेछ त उसले चाहिँ समाजमा जे पाए त्यही बोल्दै जे पाए त्यही भन्दै आरोप लगाउँदै अराजकता निम्त्याउँदै समाज फोहोरी बनाउँदै हिँड्ने समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउँदै हिँड्ने कहिले हाहा गर्दै लड्दैछ होइन कहिले के भनिदिएछ कहिले कसलाई ए भनिदिएछ कहिले म रवि लामी छानेलाई जेल हाल्छु भनिदिएछ रवि लामी छानेलाई जेल हाल्ने युवराज सफर को त होइन युवराज सफललाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मुद्दा लाग्दैन उसले त जे भन्दै हिँड्दा पनि हुन्छ हुन्छ म त्यो विषयमा प्रवेश गर्नेछु जस्तो तपाईँ र युवराज सफल बिच जुन त्यो संवाद भयो त्यो संवाद पछाडि तपाईँ टेकु प्रहरी कार्यालय परिसरमा मुद्दा ल ठाडो निवेदन लिएर जानुभयो भनेर भन्नुभयो तपाईँ र युवराज युवराजबिच ठ्याक्कै भन्ने अझै खुलाएर भन्दैछु कस्तो संवाद भएको थियो अनि तपाईँको माग के हो मेरो माग चाहिँ उहाँले रवि लामी छानेले पैसा दिएर चाहिँ म चलेको भन्नुभएको छ कि त्यो आरोप प्रमाण छ भन्नुभएको छ अब यो अहिलेसम्म त मैले चाहिँ स्वयं मेरो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आरोपको रूपमा लिन्छु तर युवराज सफलको नजरमा त त्यो सही पनि त हुनसक्छ नि त होइन न पवित्र लामाले खाएकै पो हो कि उहाँसँग प्रमाणै छ भनिसकेपछि म त प्रमाण छ भनेपछि झस्केँ नि त एकपटक त होइन मलाई त दिनु पऱ्यो नि त्यो प्रमाण कति खाएको रहेछ मलाई त्यो प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ युवराज सफलले मलाई त्यो प्रमाण जहाँ जुनसुकै अदालतको ढोकामा गएर हुन्छ कि कानुनको ढोकामा गएर हुन्छ कि अगाडि फेस टु फेस बसेर टेबल टक गरेर हुन्छ कि मलाई त्यो प्रमाण चाहिँ दिनुपर्छ नभए म छोड्दैन जहाँ पनि जान तयार छु बरु मेरो काम थाँती राख्छु तर म युवराज सफलको पछाडि चाहिँ लाग्छु जस्तो अहिले पछिल्लो समय केही समय यता तपाईँलाई के आरोप लगाउँदै आएका छन् भने आम पब्लिकले यो रवि लामी छानेको विरुद्धमा थियो युवराज सफल अनि रवि लामी छानेको विरुद्धमा युवराज सफल भइसके पछाडि चाहिँ पवित्र लामा र रवि लामी छाने चाहिँ पवित्र लामा चाहिँ रवि लामी छानेको समर्थक हो अनि युवराजको विरुद्ध गए है भनेर भन्ने पनि छ नि के हो यो आरोप चाहिँ म रवि लामी छानेको समर्थक एउटा पब्लिकको नाताले होला आम सर्वसाधारण नागरिक भनौँ न आखिर कोही होइन नि त म पनि एउटा सर्वसाधारण नागरिक हो तर पत्रकारिता मैले विगत पाँच छ वर्ष अगाडिदेखि रेडियो कार्यक्रम हुँदै सुरुवात गरेको होइन मेरो चाहना पनि थियो त्यही भएको हिसाबले यो मेरो पेसा भयो र पेसामा कसैको समर्थक असमर्थक भन्ने कुरा हुँदैन होइन यो भनेको निष्पक्ष रूपमा सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने हो अनि अब त्यो हिसाबले म उहाँको समर्थक भएकै नाताले चाहिँ मैले युवराज सफलको विरुद्धमा म लागे चाहिँ होइन मैले के हो सत्य तथ्य बुझ्न खोज्दाखेरि म माथि जुन प्रकारको आरोप लाग्यो त्यो आरोपको चाहिँ म त्यो आरोपको निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो अरू कुरो मलाई थाहा भएन जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई सधैँ साथ सपोर्ट गर्छ र भोलि रवि लामी छानेले पनि नराम्रो काम गरेको प्रमाणसहित मसँग मेरो हातमा आइपुग्छ भने म उहाँको विरुद्धमा पनि लाग्छु फेरि र तपाईँको नजरमा रवि र एउटा सफल को राम्रो <laughs> मेरो नजरमा त युवरा के अरे रवि छाने नै हो नि किन भन्दाखेरि देश र जनताप्रतिको योगदानको आधारमा होइन कसले मान्छेको कर्मले मान्छेलाई चाहिँ चिनिने हो कि होइन अब युवराज सफललाई कसरी चिनिन्छ आम नागरिकले भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्धमा मुद्दा हालेर चिन्या हो नि त युवराज सफलको यो देश र जनताप्रति के योगदान छ त होइन के गर्नुभयो त उहाँले अनि के रवि लामिछानेले मुद्दा हाल्नै मात्र यो दस देश र जनताप्रतिको योगदान हो त होइन अनि रवि लामिछानेले त टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि त यो देश र जनताको हितको लागि काम गरिराख्नु भएको थियो आवाज उठाइराख्नु भएको थियो आज ती सबै चिजहरू त्यागेर चाहिँ म यो देश र जनताको लागि खुलेर सपोर्ट गर्छु खुलेर म त्यो नेतृत्व तहमा पुगेर चाहिँ देशको विकास गर्छु देशको समृद्धि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ खुलेआम लाग्नु भएको छ भनेपछि <clears throat> उहाँ अगर उहाँ र के अरे युवराज सफलमा चाहिँ तुलना गर्नु मिल्दैन जो अहिले पछिल्लो समय युवराज सफलको विरुद्ध जो पनि छन् जस्तो रवि लामिछानेको विरुद्ध युवराज सफल भयो युवराज आज भाइरल छन् आज युवराज सफलको विरुद्ध पनि कोही लाग्यो भने त्यो मान्छे भाइरल हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा भनेर त्यही त्यही रूपमा लिएर तपाईँले चाहिँ युवराज सफल विरुद्ध चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो अथवा ठाडो निवेदन हाल्नुभयो भनेर भन्छन् नि के हो यो चाहिँ भाइरल हुनकै लागि भनेर भन्छन् म खासमा सामाजिक सञ्जालमा आएको भाइरल हुनको लागि होइन म काम गरेर देखाउनको लागि आएको खासमा एकपटक रवि के अरे यो युवराज सफलको विरुद्धमा लाग्ने पवित्र लामा कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको रहेछ कस्तो प्रकारको व्यक्ति रहेछ भनेर युट्युबमा गएर पवित्र लामा इन्टरभ्यू सर्च गऱ्यो भने पुरै आउँछ मेरो हिस्ट्री आउँछ त्यहाँ मेरो विगत मैले कति स्ट्रगल गरेर आएको म यो क्षेत्रमा होइन मलाई यस्तो कुराहरूमा लफडामा मलाई पर्नु पनि थिएन कि खासमा मलाई आरोप लागेपछि मैले त्यसको क्लियरफाई गर्नु परेन होइन म त रेडियोमा बोल्ने क्रममा मेरो धेरै फ्यानहरू थिएँ होइन अहिले पनि छन् कतिपय ठाउँमा भेट हुन्छ जुन बेला युट्युब च्यानल पनि त्यति आएको थिएन जुन बेला म रेडियोमा प्रोग्राम चलाउँथेँ कि होइन त्यहाँबाट म सामाजिक कार्यबाट म अभियानबाट पनि आएँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा पनि लाग्यो म त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो दाङको भाषणदेखि लिएर नेपालगञ्जको भाषणदेखि लिएर त्यो सबै छ होइन त्यसपछि म सामाजिक कार्य सामाजिक कार्यमा होमेको उन्नाइस वर्षको उमेरदेखि म व्यवहारिसी लासहरू जलाउन लागेको होइन म आजसम्म पनि व्यवहारिसी सब जलाइरहेको छु अस्ति भर्खर मात्र जनकपुरमा गएर सोह्रवटा बेबारिसे सब एक वर्षदेखि सद्गत नपाइरहेको ती सबहरूलाई मैले अन्तिम मुक्ति दिएर आएको मैले आफ्नो लगाएको समेत पुकालेर मैले त्यो व्यवहारिक सपहरू जलाएको छु होइन मैले परिवर्तन मिडियाकै क्यामरा पनि मैले परिवर्तन मिडिया किन चलाउन न नसकेको थाहा छ मैले लास्ट जलाउँदाखेरि मेरो क्यामरा एउटा थियो त्यो क्यामरा पनि मैले बन्दगी राखेर मैले व्यवहारिक लास्ट जलाएको थिएँ कि त्यो समयमा होइन त्यसरी म सामाजिक कार्य गर्दै आएको मलाई यति धेरै देश विदेशका नागरिकको आशीर्वाद छ कि मैले लगाउने कपडादेखि लिएर मैले खानेसम्म पनि मैले आफ्नो पैसा तिरेर गर्नु पर्दैन कि मलाई देश विदेशका मान्छेले यो त अरूको सेवा गर्छ भनेर मलाई ओठमा लगाउने लिपस्टिक धरी पनि मलाई अमेरिकादेखि विदेशबाट आउँछ कि मैले चिन्या पनि हुँदैन उहाँहरूलाई मलाई त्यसरी माया गर्ने त्यसरी आशीर्वाद दिने मान्छेहरू छन् भने जब युवराज सफलको पछाडि गएर लागेर म भाइरल हुनु मलाई के जरुरी क्या मलाई जरुरी नै छैन मलाई भाइरल हुनु आवश्यक पनि छैन मलाई त लोकप्रिय हुनु छ मलाई काम गरेर देखाउनु छ म त काम पवित्र लामा त काम गरेर आएको मान्छे हो यो समाजमा सामाजिक सञ्जालमा मेरो कार्य हेर्नुहोस् एकपटक सर्च गरेर हेर्नुहोस् परिवर्तन मिडियामै गएर प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस् पाँच वर्ष अगाडिदेखि चला चलाइरहेको मिडिया हो त्यो होइन अनि के युवराज सफल र पवित्र लामै पनि दाँजेर हेर्नुहोस् न त एकपटक को कसले कति यो देशको लागि योगदान गराइरहेछ यो देशको समस्या एउटा समस्या मैले त सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको छु व्यापारी सबहरू सद्गत गरिरहेको छु जुन सरकारलाई सहज भइरहेछ त्यो कुरा बुझ्ने बौद्धिक लेभलका मान्छेहरूले बुझ्छन् कि मलाई जहाँ अब युवराज सबलको पछाडि लागेर भाइरल हुनु चाहिँ छैन जस्तो रवि लामी छाने को जो त पासपोर्ट प्रकरण नागरिकता प्रकरण आयो त्यस पछाडि युवराज चम्किया हुन् भनेर भन्छन् जस्तो त्यो त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो रवि र युवराजको तुलनै गर्न सकिँदैन रवि कहाँको युवराज कहाँको भनेर भन्नुभयो रवि लामी छानेलाई अलिकति सजग गराइदिए युवराज सफलले भनेर भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो पटक पटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालिरहेका छन् त्यो पनि डबल पासपोर्ट भनेर भन्ने सुनिन्छ डबल नागरिकता होइन डबल राजधानी भनेर भन्ने अलिक सजग गराइदिए कि युवराज सफलले भनेर भन्ने लाग्दैन <laughs> होइन कतिपय कुरामा रवि लामी छाने पनि चुक्नु भएको छ त्यो कुरामा मैले बोलेको पनि थिएँ कि नागरिकताको विषयमा हो उहाँ चुक्नु भएको त्योलाई हामी मान्छौँ कि तर पनि हातै धोएर खालि रवि मात्रै भन्छ त ल युवराज सबल हे भगवान् यो देशका प्रत्येक नेतृत्व गलत रवि मात्रै हो त अरू छैन प्रश्न त उठ्छ त संयौँ ओ यो नेतृत्वले यस्तो गर्यो त्यसले यस्तो गर्यो उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ खोज तलासै हुँदैन खालि रवि भनेर छ दौड्या छ युवराज सबलको कामै रवि राति सुत्ने बेलामा पनि रवि रवि भन्दै सुत्छ होला कि राति निदाउने बेला पनि कानुनी राज्यको स्थापना गर्न लागेको भनेर जस्तो तपाईँले भन्नु कानुनी राज्यको स्थापनाको लागि भनेर भन्नु युवराज सभाले पनि त्यही भन्छन् कि कानुनी राज्यको स्थापना गर्नको लागि म रविको विरुद्धमा लागेँ म रवि पर्सनल्ली कुनै पनि रेसिपी छैन तर म कानुनी राज्यको स्थापना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो भनेर भन्नु कानुनी राज्यको स्थापना गर्नकै लागि रवि मात्रै गलत छन् भन्ने छैन नि त रविको मात्रै पछि लाग्नुपर्ने छ भन्ने छ र छैन नि त कतिपय मिस्टेकहरू के अरे कार्यमा जोडिनु हुँदैन क्या जस्तै होला केही मान्छेबाट त्रुटि हुनसक्छ कि भगवान्को त गल्तीहरू गर्छन् भगवान्ले त होइन भनेपछि हामी त मान्छे हो नि हिँड्दै जाँदाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि त्यो लक्ष्यमा पुग्छु भनेर हिँड्ने क्रममा ठोक्किन सक्छ लडिन सक्छ त्यहाँ कहिले काहीँ जानी जानी नजानी नजानी पनि गल्ती हुनसक्छ क्या त्यो गल्ती एउटालाई कोट्याएर चाहिँ त्यो मान्छे सधैँभरि गलत हुन्छ भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त सम्बन्धका कुराहरू बिचमा जोड दिन्छन् होइन यहाँ दुनियाँमा सम्बन्ध कसको राम्रो भएको छ एकैजनासँग क्या म त भन्छु यति धेरै मान्छेहरू छ यो देशमा होइन ती कुनै पनि मान्छेको एकैजना व्यक्तिसँग सम्बन्ध राम्रो भएको चाहिँ छैन होला क्या कतिले बाध्यता बस पनि त्यो सम्बन्धलाई जोगाइराखेको हुन्छ होइन कतिपयले काम गर्दै जाने क्रममा आफूलाई मानसिक रूपमा टर्चर अथवा जे भएर पनि त्यो सम्बन्धहरूलाई त्यागेको हुनसक्छ एकैजनासँग बस्ने भाग्य कसैको पनि हुँदैन कि अनि त्यो सम्बन्धकै आधारमा के त्यो व्यक्ति अपराधी जस्तै त्यो व्यक्ति गलत यो देशको नेतृत्व नै गर्न नसक्ने उसले सामाजिक कामै गर्न नसक्ने देशको विकासै गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त उहाँले त त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई रवि लामिछानेले त्यो नजरले पनि हेर्नु भएको छ कि त्यसरी मात्र पनि हेर्नु हुँदैन जस्तो युवराज सफल चाहिँ रवि लामी झानीको पछाडि जो तपाईँले हात धोएर भन्नुभयो हात धोएर लाग्नुको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो तपाईँले भन्नु कानुन राज्य स्थापना गर्नको लागि हो भनेदेखि त रवि लामी छाने मात्रै गलत छैन नि त अरू पनि गलत होला अरूको पछि किन नलागेको भनेर भन्नुभयो युवराज सफल त्यसरी पछि पछि लाग्नुको कारण चाहिँ के होला तपाईँ के देख्नुहुन्छ म चाहिँ के देख्छु भने जसरी रवि लामी छानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर एक प्रकारको छलाङ मार्यो देशमा होइन र त्यो कसैले पनि आड गराउन नसक्ने कुरा हो हेर्नु होइन रवि लामिछानेले आँट गर्यो त्यो आँटलाई सल्युट गर्नुपर्छ सयौँ युवाहरूको जमात त्यो ठाउँमा आयो भनौँ न त्यो समयमा ठुला दलहरूले हिजोको दिनमा युवा पुस्ताप्रति ध्यान आकर्षण भइरहेको थिएन कि युवा पुस्ता आयो भने चाहिँ जनताले पथ्याउँदैनन् भोट दिँदैनन् यिनीहरूमा चाहिँ त्यो सोच्ने शक्ति नै हुँदैन एउटा युवाले नेतृत्व तहमा पुग्नलाई चालिस वर्ष क्रस चाहिँ गर्नैपर्छ ऊ बुढा बुढी हुने बेलासम्म पनि पार्टीको पछि पछि दौडिराख्नुपर्छ अनि अनि मात्रै ऊ नेतृत्व तहमा पुग्छ भन्ने प्रकारको एउटा संस्कार थियो नि त त्यो समयमा त्यसलाई चिड्या हो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त ऊ छब्बिस सत्ताइस वर्षको युवती आएर युवा आएर त मजाले जित्यो त भोट त दिँदो रहेछ जनताको आश त युवा पुस्तामाथि रहेछ नि त त्यो नभइरहँदाखेरि एक उहाँहरूले युवालाई जमात ल्याउनु भयो ठुला दलहरूमा खैला बैलो मचियो होइन त्यहाँ झगडा भयो होला अनेक भयो होला केही ठुला दलले चलाएको युवराज सफललाई त्यही कारणले पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भोलि अर्कोले पनि खोल्न सक्छ अर्कोले पनि खोल्न सक्छ होइन अब यहाँ त ठुला दलहरू त सिद्धिने हो होइन त्यसपछि चाहिँ अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्खर नयाँ खोले चाहिँ यसलाई पनि बदनाम बनाइदियो यसलाई पनि सिद्धाइदिउँ त्यसपछि अरूले खोल्ने आँट गर्दैन भन्ने प्रकारको सोचले पनि यो केही ठुला दलहरू दलका नेतृत्वले चाहिँ युवराज सभाले चाहिँ चलाएको छ सो तपाईँहरूको आगामीमा के हुन सक्छन् जस्तो युवराज सफललाई मुद्दा हाल्नुभयो तपाईँले अब ठाडो निवेदन भनेर भन्नुभयो यहाँले जो त्यो हाल्नुभयो अब तपाईँले आगामी दिनमा युवराज सफलप्रति अथवा युवराज सफललाई हेर्ने नजरमा त्यो कस्तो हुन्छ तपाईँको अझ भनौँ कुन तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ युवराज सफल विरुद्ध अहिले तपाईँ विरुद्धमा नै हुनुहुन्छ आगामी योजनाहरू के हुन सक्छन् अथवा के छ तपाईँको थोरै बताइदिनुहोस् न म उहाँको विरुद्धमा भन्दाखेरि पनि मैले हिजोको दिनमा पनि उहाँको कुनै पनि कुरामा मैले बोले पनि थिएन खासमा होइन र म माथि आरोप लाग्यो त्यो आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै मैले उहाँको विरुद्धमा लाग्यो हो र मैले उजुरी दिएको छु त्यो उजुरीले कस्तो प्रकारको कुरा बाहिर आउँछ होइन उहाँको के रियाक्सन आउँछ हेरौँ त्यसपछि मैले चाल्नुपर्ने कुरा कहाँ कहाँ गएर के गरेर गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ म गर्छु युवराज सफल सामाजिक सञ्जालमा आएपछि समाजलाई ल ठिक छ रविकै ला विरुद्धमा लागेर ऊ भाइरल भयो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि मैले समाजलाई के दिने त होइन एउटा हुन्छ नि त अनि उहाँले समाजलाई चाहिँ केही राम्रो सकारात्मक सन्देश नै दिएको छैन काम केही गरेको छैन अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्दै हिँड्ने ल जसलाई पनि थर्काएको छ धम्क्याएको छ भने एउटा युवराज सफलले यो समाजले त समाजको प्रत्येक व्यक्तिलाई त धम्काइरहेछ चलाइरहेछ उसको इसारामा नाचिरहेछ भनेपछि युवराज सफलले जे गर्दा पनि हुन्छ त यहाँ भनेपछि भोलि फेरि अर्को युवराज सफल निस्केला नि भोलि फेरि पत्रकारमाथि प्रश्न उठ्छ भोलि फेरि आम नागरिक कोही अभियन्तामाथि उसले धम्क्याउन सक्छ थर्काउन सक्छ भनेपछि यो मान्छेलाई त ठिक गर्नुपर्ने रहेछ यो मान्छे अलिकति सबक सिकाउनु पर्ने बेला भएको क्या होइन कति पत्रकार मित्रहरूले डराएर हेडलाइन पनि चेन्ज गर्दै रहेछ होइन म चाहिँ डराउँदैन म जेल बस्न तयार छु तर म युवराज सफललाई चाहिँ मैले सबक चाहिँ सिकाउँछु नै म चाहिँ बरु जेल जान्छु होइन बरु मैले गल्ती गरेछ भने चाहिँ फेरि तर परिवर्तन मिडियाको कुनै पनि हेडलाइन यति पनि एउटा शब्द पनि चेन्ज हुँदैन युवराज सफलको विरुद्धमा हिजो जति जति मैले बोलेका कुराहरूमा हेडलाइन लेखाएको थिएँ सबजना डराएर डिलिभर गरिदिएछ ल पत्रकारितामा डराउने होइन क्या समाधान भनौँ त्यो लड्ने हो कि होइन म चाहिँ डराउनलाई पत्रकारिता गर्न चाहिँ आएको होइन फेरि म जस्तोसुकै चुनौतीसँग पनि लड्न तयार छु म जे गर्न पनि तयार छु डराएर बाँचे पनि के जिन्दगी बाँच्नु होइन एक दिन मरेर जानु छ हेर्नु म दुई दिन जेल बसेर म के अरे मेरो सबै चिज सिद्धिने पनि होइन तर म जस्तो सुकै मुद्दा खेप्न तयार छु म के अरे यो युवराज सफलको विरुद्धमा चाहिँ म लाग्छु र म के भन्न चाहन्छु भने युवराज सफलको विरुद्धमा अझै धेरै मुद्दाहरू लाग्दैछ उसले धेरैजनाको चरित्र हत्या गर्छ रवि लामी छानेज्यूको श्रीमती होइन निकिता पौडेलको पनि चरित्र हत्या गरेछ दिपक बोहराको पनि गरेछ होइन अनि को कसको गरेछ ती सबैजनाले युवराज सफल विरुद्धमा मुद्दा हाल्दैछ जस्तो तपाईँले भर्खरै केही समय अगाडि भन्नुभयो थियो युवराज सफल चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्ध हात धोएर लाग्यो भनेर अब त अहिले पछिल्लो समय त्यही शब्दलाई कपी गरेर भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको मिडिया परिवर्तन मिडिया अथवा तपाईँ चाहिँ के हात धोएर लाग्ने हो विरुद्धमा लाग्ने हो युवराज सफलको म माथि त आरोप लागेछ म त लाग्ने हो उहाँले मलाई आरोप नलगायो आरोप मात्रै लगाएर प्रमाण छैन भन्ने आधारले कुरा गरे आरोप त जसले जसले पनि लाउनु पाउँछ होइन भए म यो केस यतिसम्म पुग्दा पनि पुग्दैन थियो हेर्नु प्रमाण छ भन्दा छ नै भन्नुभयो त उहाँले अनि मलाई प्रमाण देखाउनु पऱ्यो नि त रवि लामसाले मलाई कति पैसा दिएको रहेछ त्यो प्रमाण नदिएसम्म त कहाँ म छोड्छु त नि त्यो प्रमाण त जहाँ भएर खोज्ने हो म कहाँ र युवराज सबै खोज्दै हिँडेको छु मेरो फोन उठाएको छैन होइन मेरो फोन उठायो म जहाँ भेट्यो त्यहाँ प्रश्न गर्ने हो मलाई त्यो प्रमाण दिनुपर्छ युवराज सबले दिएन भने फेरि नराम्रो हुन्छ यहाँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ तपाईँले युवराज सफललाई जो ठाडो निवेदन पेस गर्नुभयो त्यो पेस गरिसके पछाडि युवराज सफलले नै चाहिँ उल्टो तपाईँहरूलाई मुद्दा हाल्ने भनेर भन्ने सुनिन्छ नि स्टाटस लेखाएर चाहिँ हाल्ने भनेर हालोस् न त के भयो त हाल्न त पाइयो कहाँ गएर हिजो बिदाको दिन पनि पुरा कहाँ के अरे कहाँको त्यो कार्यालयमा मान्छे नभएको बाहिरपट्टि बसेर फोटो खिचेर मैले यो मुद्दा हालेँ भनेर हालेछ <laughs> हिजो कहाँ खोले सरकारी कार्यालय कुन चाहिँ चौकी खोलायो त हिजो हिजो सबै बिदा थियो हो कि भन्नु तपाईँलाई पनि थाहा छ आज हिजो र आज बिदा छ अनि हिजो एक दुई बजेको टाइममा मैले मुद्दा दर्ता गरेर आएँ अरे कहाँनिर दर्ता भयो युवराज सबलको मुद्दा भने मान्छेलाई उल्लु बनाउने कि मलाई तर्साउनु खोज्या होला अरू तर्सेला होइन पवित्र लामा चाहिँ तर्सिँदैन फेरि कुनै पनि हालतमा तर्सिँदैन